Eh, tunasonga mbele tena katika episodi ya sita baada ya kumaliza episodi ya tano na hii ya ukweli kabisa wanaita e, eh, kayamat mwanamke mchawi episode ya sita karibu tena sasa huyu bwana mdogo alikuwa na wasiwasi sana wanamwita udei Yawa. vipi una nini bro mbona kama huko sawa udei sure, ah, la samani samani binti anajiamini huyu तुम्हें चाहे उसका इंतजार हो या ना हो unayemsubiri atakuja मुझे अनामिका का बेसब्री से kwa इंतजार sababu hata mi pia namsubiri sana anamika मेरे हाथ देखो ना unaona mkono wangu तक सूने पड़े इनमें तो आज मेहंदी रच mkono wangu haujachorwa hapa unasubiri kuchorwa na mtu pekee atakayeuchora hapa mehendi ni anamika pekee na mi namsubiri mpaka atakapokuja ili aweze kunichora mehendi katika mkono wangu jamaa mpaka elewielewi huyu mwanamke ni mwanamke wa namna gani haya nyumbani huko ndo kwanza De? watu wanajiandaa अनामिका अभी तक नहीं आई mbona anamika mpaka sasa hajafika उदय शादी की इन रस्मों का एक शुभ समय हो odei tayari yule ni mtu muhimu inabidi aje amchole mehendi hapa bibie kwa nini anachelewa binti hatimaye alikuwa anatoka kule nyumbani nafikiri sasa ni safari ya kuweza kuja huku कोई बात अगर तुम उसे फोन नहीं करना चाहते haina shida ना सही kama utaki kumpigia simu मैं तुम्हें उसका नंबर डायल करके देती basi mimi naweza kufanya kitu kuhakikisha kwamba ana- anakuja hapa sasa wale ndio wako njiani huyu hapendi kwenda kule ambia lakini dada kwa nini tunaenda huko ऐसी कोई बात नहीं है राजा haina shida raja कुछ ऐसे kwa hii tunaenda kwa sababu ya udei चलिए ना डांस करिए ना ambia twende tukacheze twende mama twende twende twende ah jamani nimechoka kucheza cheza chezeni na baba yenu huyo ya mimi zee nimechisi nimekuambia nimechoka mimi niliomba mapema nikwambia kwamba nimechoka sasa ni zamu yako कह रहे हैं तो जरा तुम भी उनके साथ नाच दो si muende tu mkacheza kwani shida ni nini nenda na watoto bwana nenda huko mm, kwanza unanisemaga vibaya wewe basi mambo yamezidi kunoga hapo ndani वक्त है एक बार फिर से सोच लीजिए hebu fikiria tena dada वैसे सोच लिया है nishafikiria tayari बहुत जिद्दी है गुस्से में आकर वो कुछ भी कर सकती है siwezi kufanya kitu chochote isipokuwa lazima niende तो ना सही लेकिन बहुत जल्द ये खुशनुमा माहौल Unaona hii furaha ile iliyokuwepo humu ndani Kama umepata chai sasa itabadilika kama utanifanyia kitu kinyume. Usinitishe wewe. wale patiko emotion ni black. Hebu jaribu kuweza kumheshimu mumeo mtarajiwa, mbona unanifuatilia fuatilia? me saf saf pata. Sasa nataka nikuambie ukweli, Na anaamika ku phone nahi karunga. mimi siwezi kumpigia simu Anamika na sipo tayari, utachorwa na mtu mwingine. Pumbavu, sitaki upumbavu huo. Unataka kunikejeli kejeli hapa? simpigi simu wala nini wewe unajionaje kwa nini namfikiria nami vibaya mara zote kwa nini kubadilika wewe unakuwa ni mtu wa namna gani unataka kunidhalilisha sasa kile ambacho nasema mimi siwezi kufanya kwa sababu wewe sijakukosea chochote lakini bado unanifuatilia unashindwa kuniheshimu kazi zangu unaharibu hebu angalia kuwa mpole watu wote wanaangalia sawa umeshaanza kufoka angalia watu wanatushtuka Kwani unafoka? Mimi nasemaje, atakuja kunichola Anamika, watu wanaangalia. Ni ye liya. Sasa tutaona mwisho wa hii ni nini? Basi hujui ni kiasi gani moyo wangu mimi unaniumiza kwenye mapenzi yangu kwa ajili ya huyo Anamika. Inawezekana kwamba unampenda huyo mwanamke hey, inawezekana unampenda na ndio mwanamke ambaye unamjali sana, na ndio maana nikimuongelea tu wewe unahisi vibaya na unajisikia vibaya. Nafikiri ni mwanamke wako. Sasa ule baba ni mbea, amekaa pale anasikiza, anapeana lawama, ila anasema Puja hawezi kukubali, mimi siwezi kupola mwanaume wangu. Hebu twende, bibi anakuita huko. Mama anampiga biti mwanaume. Sasa huyu baba alikuwa anasikia wakati binti akimtishia mwanaume wake, akahisi kabisa hapa kuna magomvi. Mm, mimi sielewi, langu mpunga tu basi na kichwa changu kama behewa hiki. Puja, kis Wewe tunakusubiri tu muda wote jamani, bado hujachorwa. Uh, uh, Nahi dadi. Hapana bibi. Zidi ladki. Kuna shida au? Wewe mwanamke. Udai se jakar pucho. Ki Anamika kab tak aa jayegi? Hebu kamuulize Udai Anamika anakuja saa ngapi maana hata sielewi. Watu wanajua Anamika wanamsubiri wamemchukulia ni mtu muhimu, kwa lazima aje hapa kwa ajili ya kumchola mehendi. Sasa huyu anasema mpigia simu ule binti anaitwa Anamika, lakini Puja ameenda kuwashawishi wazazi wa, wa, wa kina bibi, wanasema lazima aje Anamika. Wakati ule Anamika amekuja sasa yeye alifanya makusudi tu kwamba Lamika lazima ahudhurie katika hii ndoa. Unaona alivyokuwa mjanja, alipomwona akafurahi, anaambia leo ndio siku ya kumkomoa huyu, kazi yangu imefanikiwa. Wale wanatizamana tu namna hii, mara nyingi wakutana, wanatizamana kama hivi, waga anashindwa kuelewa kitu wanaita kayamat, mwanamke mchawi. Episode ya sita bado inasonga mbele. माफ कीजिएगा मुझे आने में थोड़ी देर हो गई samani nimechelewa kidogo ah, amna shida anaomba samani kwa mama amechelewa naambia we njoo tu mama kapanga bonge la mchezo leo हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार sasa wote tulikuwa tunakusubiri wewe तो जिद कर रही थी hatuna haja ya kusubiria tena cha msingi umeshafika inabidi uanze kufanya kazi yako इतनी दूर क्यों खड़ी हो यहाँ आओ। hii mbona umekaa mbali hebu njoo huku bwana आ जाओ अब जल्दी से मेहंदी लगा दो इसे haya hebu nenda mchole huyo haraka sana nafikiri ndicho tulichokuwa tunakisubiri haya sasa wanakutana wawili mmoja anaenda kumchola mwenzie bwana mkubwa hapo ndo aelewi huyu mwanamke wake ni kiboko huyu अब जल्दी से मेहंदी लगाओ haya fanya haraka umchole अरे नैना जरा इधर आना तो haya hebu naina njoo huku mama anaitwa namwita naina एक मिनट subiri kwanza मैं चाहती हूँ mi najua kwamba wewe ndo unashika mkono wangu. Andika jina la Udei hapo katika mkono wangu. Sawa, andika. Unaiona hiyo unaandika? Hii siku mbili itakuja kuleta maana baada ya mimi kuolewa na Udei. Chola jina la Udei wangu na litakaa katika moyo wangu. <clears throat> Sio na wasiwasi. बड़ी बहन होने के नाते kwani wewe ni dada yangu बात कह nami nitafanya kile ambacho unasema अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज maisha yangu mimi nilishawahi kupenda और करीबी इंसान na nilipata mtu mzuri अपने प्यार के विश्वास पर छोड़ ambaye alikuwa mwaminifu katika mapenzi अगर वो तुम्हारे पास लौट कर आता है तो वो तुम्हारा ही है lakini ni kama vile ambavyo wewe umempata mtu sahihi na mimi pia nilikuwa na mtu sahihi kama vile wewe ambavyo leo hii unakwenda kumpata mwanaume sahihi kwa hiyo nafikiri huyu mtu ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako वो तो तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा atakuwa ni wako na milele atakuwa wako अब देखो hakuna atakia kuchukulia mtu ambaye anakupenda na ambaye anakuamini ameandika jina lile la udei watoto wanakuja kuona sasa sijajua mama alimpendaga nani lakini ni stori tu amemwambia kwa ufupi wakati binti alitaka kumpiga vitisho naye ameongea maneno konki kidogo leo रहे कि उदय सिर्फ इसी का है anaambia nilikuwa nikimweleza kwamba udei ni wake tu pekee na hata leo ameandikwa jina la udei katika kiganja cha mkono wake इतने सुंदर चेहरे पर ये tazama sura yake ilivyokuwa nzuri nafikiri hata roho yake ni nzuri kama alivyokuwa mzuri mwenyewe तो उसे तो पूजा से बेहतर लड़की मिल ही नहीं सकती anasema hawezi kumpata mwanamke mzuri na mwema kama puja anasema kweli kabisa yaani udei kapata bahati kapata mwanamke mzuri mkarimu mpole He, huyu kama anamtukana anamwangalia kwamba unanisema kweli mimi nina sifa nzuri wakati najua ni katili lazima unanisema wewe tutakwenda kujua andalika Ebu wanakutana wale wawili sasa akawaona tena kwa nini unakuwa na ukaribu namna hii nini umekuja hapa na yule amekuambia nini anamika पूजा ने मुझे फोन किया था puja alinipigia simu और धमकी दी na कि अगर मैं आज यहाँ akaniambia nije na kama leo nisingekuja तो वो सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देगी alisema angekudhalilisha mbele ya watu wote iwapo nisingekuja तो तू तुम पर hebu acha kwanza waongee usio na haraka sawa waache kwanza waongee pale alafu wewe utakwenda baadaye shika hivi simu mama na asila bara simu anampigia nani? Huyu binti ndo mtu wake wa karibu kama kibaraka wake. Hello Yashwant. Yashwant. Mimi Pooja bol rahi. Mimi Pooja naongea. Tum apna kaam aaj se nahi. Fanya kazi yako leo. Abhi se shuru kar. Sasa hivi yani muda huu. Fanya faster. Alimpigia simu mtu wake anamwambia anza kazi sasa. Ni nani yule? atujemjua Mwamba huyo hapa. Kuna gari moja inakuja inakutana huyu jamaa na baada ya kuja ikasimama kwa huyu jamaa anaitwa Ashwant ana kazi ya kufanya leo. Watu wanaambia nyuma huko, angalia mambo hayo. Yule mwanamke ni mwanamke mzito sana. Kuna nini katika hii gari? E, kulikuwa kuna briefcase moja nyeusi na kubwa namna hii. Bwana mkubwa anaitoa katika buti na hatimaye anahitaji kwenda sehemu ya kazi. Ameambiwa kazi aifanye leo, muda huu, sasa hivi. Ameagizwa na mwanamke wanamwita Puja. Lo! hampendi Anamika, anahisi kwamba Anamika ni shida kwake, kumbe huyu jamaa ni muuaji. Huyu jamaa ni muuaji baba baba, manake anakwenda kumuua Anamika leo. Sinikosa sehemu ya saba baada ya kumaliza sehemu ya sita katika kitu wanaita e, eh, ti mwanamke mchawi ni 0694065322 tupo ndani ya kali yakoo pale Likoma na Agre ndani ya jiji la Dar es Salaam, nami nikwambia asante na bye bye.